ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ እኔ እግዚአብሔር መስገን በጣም ደህና ነኝ በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ዶሮ ዶሮ ወጥ የሚል ምርጥ የዱባ ወጥ አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ ለወጡ አነስ ያለ ዱባ አዘጋጅቻለሁ ዱባውን ቆራርጬና ከውስጡ ያለውን ፍሬ አውጥቼ ከላይ ደግሞ በድንች መላጫ ልጬና ከትፌ አዘጋጀችዋለሁ። ለዱባ ወጥ ሶስት ተለቅ ተለቅ ያሉ ሽንኩርቶችን እጠቀማለሁ። ለወጡ በቂ ነው ያልኩትን ዘይት እንድስቱ ላይ አደርግና አሞቀዋለሁ። ዘይቱ ግሏል። ሽንኩርቶቹን ፈጭቼ አዘጋጀቻቸዋለሁ። ሽንኩርቱን አስገብቼ በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቸዋለሁ። በቂ ነው ያልኩትን በርበሬ ያስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የበርበሬውን ብዛት እንደምትሰሩት የዱባ መጠን ከፍ ወይም ዝቅ አድርጋችሁ አስገቡት። ከትፍ ያዘጋጀሁትን ዱባ አስገብቼ ከበርበሬው ጋር አንድ ላይ በደንብ አቁላላቸዋለሁ። ዱባውን ከቁሌቱ ጋር ምንም ውሃ ሳናስገባ ስናቁላላው በጣም ቆንጆ የሆነ ጣዕም ነው የሚኖረው። አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። ቪዲዮን አሰራሩን አይታችሁ ከወደዳችሁት share በማድረግ ለወዳጅ ዘመድ አድርሱት። ከልብ አመሰግናለሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቸዋለሁ። አራት ቲማቲም ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲሙን አስገባና በደንብ አቁላልቼው መለሳለሁ። ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። ሽታው ራሱ ልዩ ነው። የዶሮ የዶሮ ወጥ ነው የሚለው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ጨው አደርጋለሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ውሃ ከልሳለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም አስገባና በደንብ አብስየው መልሳለሁ። የመከለሻ ቅመም አዘገጃጀቱን link ኡን የ description box ኡ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በተጨማሪም የ comment መስጫው ላይ ታገኙታላችሁ። ከላይም የ i ዋን ምልክት ስትጫኗት ቪዲዮን ታገኙታላችሁ። የዱባውት ቆንጆ ሆኖ በስሎ ደርሷል። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው፣ ትወዱታላችሁ። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት እና share አድርጉት። ስለተከታተላችሁኝም ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።